Perfetto, giriamo insieme. Giocare a Genshin Impact con una mano. Ok, bene, tiro fuori il mio telefono. Eccolo okay. qua. Mm, che divertenti. Noi adesso ci è capitata la sfida di giocare a Genshin Impact. Sentite la musica, sentite? Wow. È Genshin Impact, ok? Sentite la musica, sentite? wow. È Gems Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Sì. Wow. È Gems Impact. Ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact. Ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact. Ok? Sentite la musica, sentite? Wow. È Gems Impact. Ok? Sentite la musica, sentite? Chiave, mormorava, calma e placida wow. Ed Jamson Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. Ed Jamson Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. Ed Jamson Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. Ed Jamson Impact, ok? Sentite la musica, sentite? Wow. Ed James ci ok? Sentite la musica, sentite?